what's happened uh-huh we're in a shower we're in a shower internet ko ngayon. So sad. <gasps> walang people. Ay, walang people. Oh, maintenance. Maintenance server. hindi maganda internet official. Malalaro dito. speed Game. Asan si Jacob? Jacob. Where are you, Jacob? <laughs> Ignore ko kaya to. <laughs> Accept. Jacob Bernal. Jacob. is now sino to? desisyon, may desisyon, si Nob Gaming. Discord. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Ito edit eh, edit eh, and it Uh, ano ba ganda laruin? Uh, natural disaster. pagkanda ng heart. Ang pinagkakaguluhan nila, ang daming naghahakot. Ako si Sean. <laughs> ang daming naghahakot. Ay, walang nag-hi sa akin ng bad Hello po, bago po ako dito. Hindi ka bago, Edsel. Yes. Ah, may kukunin ko ito. this one edit post Nagutang ka, girl. And then, crafter PH community Discord. Save. Asan kaya si Jacob? parang sa YT. Nasa, nasa FB page ako. uh, <laughs> copy link. This one. Mm, more option. Share to group. answer option is one ay ay wag na nga wag na nga bakit kailangan sa whitey eh? Jacob, I need you here. Naka-down pala si server. bang pet? Ano bang pet? Ah, pet simulator. Tama ba? Um, how to play this? How, how, how, how, how? Ito, nito. Download. my budget. Oh. Hindi ka naman galit. Wow, follow wage. Wala naman tayo ganyan ata. O, oh, sadyang mahina lang. Ah, kasi may... Ah... Uh, Uh, so bad. Wala naman akong followers eh. Kasi nga nag install ako. <laughs> Kasi po, nag install ni... Ay. LM. Mm, successfully na. Successfully na. Successfully na dong. Hello, Jane. my gosh feeling up Ito mm. na. Add friend mo ako. Friend na kita! Your name. Eh. Paano ba? So, paano ako titingin? Ay, yes. Tapos, may pet. Pa-shout out, lords. Cheese. Hi Remy! Ay, lumampet pet sa bato. <laughs> Beshi! Hello sa live stream ko. Feeling live streamer ako. Ay, sorry. Oh, so, iba pala to. Sorry na. Pet Sims. Sims. Oo, napilitan lang ako. <laughs> Hindi, mang, mangi-scam tayo. Saan dito? Ito ba? Simulator X. Okay. Wala, mag install ulit ako. Mangi-scam lang ako kaya kaya maglalaro ako Roblox. Ah, mag install na naman sa putol-putol na naman ako. Ay, hindi na. Hindi pwedeng ibaba. Ah, pwede. Hindi, feeling streamer lang tayo. Hindi na putol-putol yung boses ko. 那么。 Jacob ito? Alien. Jacob, ito ba? Eto ba? Eto ba? Tama naman na. Ah, Slumerator pet. Pet, pet, pet, pet. Yung may astronaut na pusa. Ito nga. Ito. Astronaut siya, diba? Ito? Ito? Okay. <laughs> o, oh, sige na, Besh. Ito, papasok na ako. Oo, <laughs> sorry na. Sorry na. Huwag ka nang mangali. sige na, papasok na ako at pumasok ka na rin para ma-scam na kita. Oh my gosh, sobrang laki. Ayan na! Ayan na nga! Okay, join. Bigyan niyo ako ng pet. <laughs> ako yung streamer na nangunguha ng pet. Yung ibang streamer nagmimigay ng pet. So, baliktad tayo. <gasps> Eh, kung hindi nyo alam yan, ate Galing yan sa pagbil well well galingan mag build check na sa <laughs> no hindi joke lang yon Habihin <laughs> nyo joke lang yon anto paano to ay nag loading pa sorry sorry Sige, wait lang. Share ko lang yung ating stream. Stream. Wait lang! Bilis mo naman makapasok. Ay, 4. Skip. Ano ba yung skip na yon? Ano ako? Ako yung mangi-scam sa mga viewer ko. Bigyan niyo ako ng pet. Pero ang nakalagay dito sa live natin, ano, Minecraft. <laughs> Yun, totoo. Patayin natin to. Ang bagal lang internet natin, Beshiwap. O baka ayaw. Random. Ah, ito. Mangat ang laki mo. Oh my gosh, daw marunong. Wala ba ditong wala ba ditong optical zoom? Oh, ito si Jacob. Uy, ano 'yan? <laughs> Lumulutang ka, girl. Paano to? Equip. Um, merge teleport auto settings magka-type ng ano. Ah, okay yun pala yung Zoom. Di pa pwedeng self? Hello? Bakit? Bakit di ako nakakapag ano? Ayan, yan. Late lang pala talaga. Uy. Bakit lumulutang ka? Why are lumulutang? Do you accept? Oh, sige, yes. Oh. Ay! <laughs> Mali. Ay. Mali. Na-X <laughs> ko. ano ba tong streamer niyo? Ang likot. Bye. Ano ba tong streamer niyo? Ang likot. <laughs> sorry na pindot ko. <laughs> sorry, sorry, sorry na ko. Ala, log in. never uh, alapin. Sorry na, naglib ako. Likot kasi ng kamay ko eh. Ano to? New update, November 13. Alien Pet, Alien Love, alien forestry, new. Okay. Oh, Jacob, tara na. Akin na, akin na. Yay, I'm back. I'm back. Yay. Yay. Anong 99? Oo, delay talaga. yes. Delay talaga. Wala bang seat dito? Paano magkapera? Yes, yes, yes, yes. Ay naku, wag na nga ako pumindot. Mamamaya exit ko pa. Tapos, ready ready successful para saan yun? oh dami ko na ah. Ba't ang laki? Ah, sige, sige. Sama ako sa'yo. No? Si o mi. Anong si o mi? Ano yan? Ano yun? Saan? Tap the tap tap tap tap ko oo kaya pala marami kayong pera wait masakit sa tenga ready anong gagawin ko pag na-ready ko to nan Jacob ready ready. <laughs> no, paano na? Ba't dumami? Thank you. <laughs> Binigyan niya ako ng ano, wait lang, asa na yun? Paano ko nakikita yung pet? Asan tayo? Hi! Pronto! Piling streamer ang ateran mo. Paano ang bilis mo maglakad?